Qozon orti, Orcha shahari. Хөрмәтле дуслар, үзебезнең видеоблогта без Тукай персонажларыннан видеоблогерлар ясадык. Шуны карап үтик. Сәлем, тоқайнықлары! Бүгін мен сізні шын патсан боларға үйретем. Әгер де сізге орамда патсанға шаған бір егіт келіп, с кем живешь деп сұраса, проживаю с родителями. Живу с пацанами. С какой целью интересуешься? А қазір бұлардың барысында практикада тексереміз. О, пацан келе. Қазір ол меңа по-любому бейленешек. Кем живешь? шын патсан бірінші болып хұжым етерге тиіс яғни атака жасарға ей былтыр ә қазір жазылушыларымыздан бірінші сұрау пиноккио білен буратиноның айырмасы нәрседе жауап жоқ айырмасы олар ikisi де бүрене бүрене оғаш аңсыз ма agar da bu шығарылыс сізге ұшады екен лайкларны кіти кіти итегіз әшін пацан дизлайк қоймай шуның білән шу жазылыңыз һәм онытмағыз һәрбір бүрәнәнең үз шүрәлесе булырга тиеш Сәлем, қадірлі достар. Мин су анасы. Һәм бу блог гүзәл затлар өчен, һәм әз генә пацаннар өчен. Кызлар, әгәр дә сез шәшегезне дөрес кибүен теләсәгез, сезгә беренче чиратта тарак кирәк булачак. Һәм инде икенчедән алтын тарак өчен акча кирәк булачак. Өченчедән алтын таракны урлар өчен сезгә шукынчык малай кирәк булачак. аңлатып тарак тушуну керек ә қазір жазылу подписчикларымнан халық кеңешлері егер дә сіз шешегіздің мотор емшақ һәм ялтырап тұруын тілесеңіз сізге бір көкей һәм бір йомырқа керек болашақ міне бұ егітнің шешлері бигірек нашар көріне әйдегіз кеттік Сәлем! білән мен, Яхуд Яңа кесек баш! Хамен сізге өзімнен ең яратқан спорт рубриксін тәғдем етә. Әгәрдә сіз үштә, мәктәптә, да ұттырып арғансыз екен, ұттырып арғансыз екен, мен сізге өзімнің күнігіләрімні тәғдем етәм. Хам бірінші көнігі біздің аяқлар үшін. аяқларны ял еттірір бір И 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Икенше көнігі құллар үшін. Құлларны айттырабыз. Көтерәбіз құлларны үске, міне менім көбік бейік кәрәк, бейік кәрәк көтәріңіз. Құллар, құллар, көрмейм құлларны. Һәм шуның белән шул минем аккаунтка қаязылығыз Ох, теге рубриканы төшергәнтем. Я башыңны өйдә онытмадыңмы? Кызык. Шуның белән чыгарылыш тамам. язылығыз һәм онытмагыз. Баш да бар ул. Акыл башны тоттырға қол рахмет Сізді қаржыңызда қоршадан қазан арты квн командасы Яны көтере бізді, яны тұздырап әтияни танышығыз бұл Илдар. Біз аның білән үйленішерге жиынабыз. Эй, татар жігіті екен еш. Исенмесіз.